leadership. Je quitte la planète TX-183. Je rentre à la maison. On approche. Leadership demande autorisation d'atterrir. On approche du capitaine Attention, attention, décontamination en cours. Ah, le voilà. <laughs> décontamination hmm. Mon bon Fundo, vous voilà enfin. Qu'avez-vous trouvé Ça, je l'ai retrouvé dans un fossile. Apparemment, la bestiole avait essayé de l'avaler. Mais dedans, il y a plusieurs artefacts, dont ceci. Magnifique Un signe tribal. Un signe tribal Oui, autrement dit, un piercing. Il le plaçait la plupart du temps ici, ou bien ici. Et je dois dire que pour certaines tribus, il le plaçait ici. Ils étaient bizarres, non Oui, je vous fais pas dire mon beau fundo. Et y avait-il autre chose Je ne sais pas ce que c'est, mais ceci. Un connecteur plasmique. Je m'en servirai pour le tricorder à photons. Bien, mon bon Fundo. Avez-vous autre chose euh, Un truc euh, bizarre. Ah, une arme. <laughs> une arme, ça Oui. Il s'en servait comme lance-pierre est un objet contondant comme celui-ci, on le plaçait à l'intérieur, on tendait la chaux, et ça éliminait l'assaillant. C'est très archaïque. Eh oui, mon bon Fundo. Oh, Qu'est-ce que c'est Ça J'ai trouvé, ça brillait, euh, j'ai pris. Faites très attention. C'est un disque de données retraçant toute l'histoire de cette planète, leur culture, technologie. Et peut-être qu'un jour, saurons-nous qu'est-il advenu de ce peuple. Et c'est le but de notre mission. venez le moi avec beaucoup de soin. Qu'avons-nous fait Vous inquiétez pas, prof. J'en ai repéré plusieurs dans cette planète. Quelle planète magnifique repartons à l'aventure.